aksi kami dengan sebelumnya kami pernah mengadakan e, sebuah sosialisasi dengan tema Ngewarikan Bihari dan itu adalah e, sebuah ajakan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya untuk e, tetap melestarikan budaya Sunda khususnya di bidang aksara. dan ini adalah merupakan bagian dari hasil dari ajakan kami tadi untuk eh, mengaplikasikan apa yang telah kita miliki berupa pengetahuan dari aksara Sunda. Oke, Arlin Mukroma dari Mandar Salam Ciamis. Kami sedang melakukan sesuatu yang menarik dan asik buat kami dan insya Allah saat bermanfaat uh, untuk kami semua. Hai, nama saya Anggra ini. Apa yang kita lakukan kali ini berkaitan dengan situs Gunung Susuru. Hai, saya Imas dari Mandar Salam. Berikutnya ada yang berkaitan dengan batu Patapan. good. kita melakukan aksi seperti ini, semoga rekan-rekan semua dapat terinspirasi oleh kegiatan kita kali ini. E, meskipun hanya dengan melakukan kegiatan dengan bantuan swadaya dari kita sendiri, e, tanpa bantuan pemerintah, tapi kita dapat bergerak dan melanjutkan apa yang kita inginkan untuk menjadi Ciamis lebih berbudaya. Nah, inilah papan baru yang kita buat bersama-sama dan dibantu oleh juru pemelihara Gunung Susuru. Paling luhur. Inilah papan yang kami buat. Di sini totalnya kami membuat enam pang. Eh, bentuknya kami hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Kami hanya membuat dengan papan, kemudian kami beri nama di sini tulisan dengan tulisan aksara Sunda dan juga artinya. Walaupun sederhana, kami berharap ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mengunjungi situs ini. Tampak saya. mas sekali ya. <laughs> salah salajengna dina perkawitan makarangka pasikeun ku hidayah papan nami sami kadah ngalangkungan kalajinan pendidikan anu supel atur nuhun ya oge atuh teu biasa balas jasa mugi-mugi sing umumkan kanggo umumkeun tiasa ngarsakeun bae mugi-mugi hal-hal seperti kita sing berkesinambungan dari kayana baik sekali naik atau aksara aksara Sundananya senantiasa dibaca malah mana jantung ugeran atau nanti jantung e, salah satu pacuan kanggo umum yang orang teh kok orang Sunda itu biasa salah Sunda malah bahasa Sunda ada salah Sunda kurang mantap kini berada di puncak tertinggi uh, eh, Punden Berudak dan ini menjadi suatu simbol bahwa kita ke depan ingin lebih tinggi lagi. Uh, rencana ke depan kita akan melakukan uh, penawaran donasi terhadap orang-orang yang ingin peduli terhadap budaya dan semoga bukan hanya situs Gunung Susuru yang kami namai atau uh, tuliskan dengan pelang aksara Sunda, tapi semua situs yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya bisa kami uh, bisa kami raih